वे प्रोटीन घ्यायला हवं की नको मित्र तर म्हणतात घ्यायला हवं मसल्स बिल्ड होतात आईवडील म्हणतात घ्यायला नको किडनी खराब होते रिस्क आहे अशाच काही गोष्टी व्हे प्रोटीनबद्दल ऐकून घेऊया आजच्या एपिसोडमध्ये मी मंजित मोहरील तुमचं स्वागत करतो मंजित फिटनेसमध्ये एक पेरेंट म्हणून आईवडिलांना काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे पण जर तुम्ही मला विचाराल की वे प्रोटीन घ्यायला हवं की नको तर माझं उत्तर स्वच्छ आहे हो घ्यायला हवं याची चार कारणं एक म्हणजे ते सेफ आहे दोन म्हणजे त्यांनी लीन मसल्स डेव्हलप होण्यामध्ये मदत होते तीन म्हणजे त्यांनी फॅट लॉस होण्यामध्ये मदत होते आणि चार म्हणजे टीनेजर्सला त्यांनी ओव्हरऑल ग्रोथ होण्यामध्ये मदत होते आता हे व्हे प्रोटीन म्हणजे नेमकं काय आहे व्हे प्रोटीन बनतं कसं जेव्हा आपण पनीर बनवतो दुधापासून तेव्हा दूध जे आहे ते सॉलिड आणि लिक्विड अशा फॉर्ममध्ये सेपरेट होतं सॉलिड फॉर्मपासनं जे बनतं किंवा सॉलिड फॉर्म जे आहे त्याला केसिन म्हणतात आता केसिन प्रोटीन काय आहे हे आपण एका वेगळ्या व्हिडिओमध्ये बघू पण लिक्विड फॉर्म जो आहे लिक्विड फॉर्म हे वे आहे ते फक्त व्हे आहे ते व्हे प्रोटीन नाही या वेमध्ये लॅक्टोस आहे कार्ब्स आहेत मिल्क सॉलिड्स आहे ॲश आहे आणि सगळ्यात जास्ती प्रमाणात पाणी आहे आता हे जे वे आहे या वेला अजून फर्दर प्रोसेस करतात त्याला मायक्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू जावं लागतं आणि त्याच्यातनं त्याच्यातलं लिक्विड वेगळं काढून घेतात आणि मग जे सॉलिड पोर्शन उरतो तो वे प्रोटीन असतो आता याच प्रोटीनला अजून पुढे प्रोसेस करतात त्याच्यामध्ये फ्लेवर्स ॲड करतात त्याला एका छानशा डब्यामध्ये भरतात आणि तो शेल्फवर ठेवतात दुकानात आणि ते व्हे प्रोटीन म्हणून विकल्या जातं जेव्हा सप्लिमेंट्सची गोष्ट करतात तेव्हा लोक ज्यांचा फारसा अभ्यास नाही या विषयामध्ये ते त्याचा संबंध डायरेक्ट ॲनाबॉलिक स्टेरॉईडसारख्या सबस्टन्सशी लावतात आता ॲनाबॉलिक स्टेरॉईड्स हा एक गंभीर मामला आहे ॲनाबॉलिक स्टेरॉईड्स हे लॅबमध्ये बनतं ते सिंथेटिकली बनलेलं असतं त्याला काही नॅचरल फॉर्म नाही आहे ते लॅब प्रिपरेशन आहे ती या उलट व्हे प्रोटीन हे दुधापासून बनलेलं आहे ते एक दुधाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे तो म्हणून व्हे प्रोटीन हे अत्यंत सेफ आहे त्याचा संबंध कोणीही अॅनाबॉलिक स्टेरॉईडसारख्या सबस्टन्सशी लावू नये एस्पेशली जर तुम्ही कुठल्या फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये इन्वॉल्ड आहात किंवा तुम्ही ॲथलीट आहात तर तुमचे जी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आहे ती ऑलरेडी हाय आहे तुम्हाला ते रोजचे रोजचं आपण जे मील घेतो रोजचं आपण जे जेवण घेतो त्याच्यातनं ती प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूर्ण होत नाही जर तुम्ही ॲथलीट नाही आहात तुम्ही फारशा फिजिकल फिटनेस फारशा फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये तुम्ही इन्वॉल्ड नाही आहात तुम्ही जर नुसतेच घरी बसून आहात जे मी म्हणतो की असं करू नका प्लीज थोडा व्यायाम करा थोडासा फिजिकल फिटनेसकडे लक्ष द्या तरी पण तुम्ही वे प्रोटीन घ्यायला हवं याचं कारण असं की स्टडी सांगतो की एका माणसाची जो फिजिकल ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्वॉल्ड नाही त्याची जी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आहे ती जवळजवळ point nine grams per K G body weight आहे याचा अर्थ जर एखादी व्यक्ती सत्तर किलोची आहे तर त्याचं डेली प्रोटीन इंटेक जे आहे ते जवळजवळ साठ ते पासष्ट ग्रॅम्स हे असायला हवं आता जर तुम्ही याचा हिशोब लावला तर एका अंड्यामध्ये आपल्याला जे अंडं मार्केटमध्ये मिळतं त्या एका अंड्यामध्ये जवळपास approximately six point five grams protein आहे आता तुम्हाला पासष्ट ग्रॅम प्रोटीन ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करायची असेल तर तुम्हाला अशी दिवसाची दहा अंडी खावी लागतील तुम्ही हे रोज करू शकता का तुम्ही हे रोज करता का नाही करू शकत तर याच्यातनं सोपा उपाय कोणता तर वे प्रोटीन आहे त्याच्यातनं तुम्ही तीस ग्रॅमचा एक स्कूप जो आहे त्याचा सर्विंग स्कूप जो आहे त्याच्यात पंचवीस ग्रॅम प्रोटीन मिळतं अशी दोन स्कूप जर तुम्ही दिवसातनं खाल्ली तर तुमचे पन्नास ग्रॅम प्रोटीन रिक्वायरमेंट तशीच फुलफिल होते आहे आणि उरलेले दहा ग्रॅम आपण डेली जे अन्न खातो त्याच्यातनं मिळतं डाळ ज्याच्यात असते त्याच्यातही हवं तितकं प्रोटीन मिळत नाही त्याच्यामध्ये प्रोटीन कंटेंट डेफिनेटली आपण हवा तितका मिळत नाही तर ही जी उरलेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जी आहे जी दहा ग्राम उरलेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आहे ती त्या वरणातनं किंवा तत्सम खाण्यातनं पूर्ण होऊ शकते आता प्रोटीनची डेली रिक्वायरमेंट पूर्ण करणं हाच आपला गोल आहे का तर नाही याच्यासाठी का वे प्रोटीन घ्यायला पाहिजे का तर नाही एक बायोलॉजिकल व्हॅल्यू ऑफ प्रोटीन म्हणून एक मेजर आहे बी व्ही म्हणतात त्याला तर बायोलॉजिकल व्हॅल्यू ऑफ प्रोटीन काय सांगतं की तुमचं शरीर कुठल्या प्रकारचं प्रोटीन हे सगळ्यात चांगल्या पद्धतीने ॲब्झॉर्ब करू शकतं याचा बेंचमार्क जो ठरवला आहे तो ऑर्गॅनिक एग्ज आहेत ऑर्गॅनिक एग्सची बायोलॉजिकल व्हॅल्यू हंड्रेड आहे कारण तो बेंचमार्क आहे पण आजकाल आपल्याला ऑर्गॅनिक एग्स तेवढे मिळत नाही मार्केटमध्ये आपल्याला जे मिळतात ते प्रोसेस्ड एग्स मिळतात तर प्रोसेस्ड एग्सची जी बायोलॉजिकल व्हॅल्यू आहे ती आहे नाईन्टी फोर फिशची जी बायोलॉजिकल व्हॅल्यू आहे ती आहे सेवन्टी सिक्स बीफची आहे सेवन्टी फोर वे प्रोटीनची जी बायोलॉजिकल व्हॅल्यू आहे ती आहे नाईन्टी सिक्स याचा अर्थ काय की आपलं शरीर सगळ्यात चांगल्या पद्धतीने व्हे प्रोटीन ॲब्झॉर्ब करू शकतो हा अजून एक ॲडव्हान्टेज आहे व्हे प्रोटीनचा आजच्या व्हिडिओची समरी काय तर व्हे प्रोटीन घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे ते सेफ आहे व्हे प्रोटीन हे काही ॲनाबॉलिक स्टेरॉईडसारखं लॅबमध्ये सिंथेटिकली बनलेलं प्रोडक्ट नाही ते दुधाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे व्हे प्रोटीन हे कोणीही घेऊ शकतं त्याला वयाचा किंवा जेंडरची मर्यादा नाही काही लिमिटेशन्स नाही त्याला ते पुरुषही घेऊ शकतात ते स्त्रिया पण घेऊ शकतात आणि व्हे प्रोटीन घेतल्याने वेट लॉस होण्यामध्ये मदत होते तर प्लीज जर तुम्ही व्हे प्रोटीन घेण्यासाठी थांबले असाल तर तुम्ही नक्की मार्केटमध्ये जा व्हे प्रोटीन घ्या माझी एक पर्सनल रिक्वेस्ट एवढीच आहे की तुम्ही तुमचा पाण्याचा इंटेक जर जास्त नसेल तर तो प्लीज वाढवा त्यांनी तुम्हाला एनिवे हेल्प होईल आहे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण अजून कुठल्या दुसऱ्या विषयावर चर्चा करूया तोपर्यंत नमस्कार थँक्यू व्हेरी मच